أعيد الصحراء كشف المنطقة سقطت السباي في اي متحركة ال spike بحوزتي وصل عدو في اي تم محو آخر لاعب باقي سقطت ال spike في إيه تدخل Hello جايز لا أحب ألعابك يا سايفر فلا تتجسس علي أعيد التدخين سأدخر تم نشر الساتر تم نشر الساتر إطلاق درون سقط حامل ال spike سقطت ال spike سي سي وداع آخر لاعب باق <laughs> <laughs> لا تقلقوا إن كنتم لا تجيدون التصويت يمكن أن تقوموا بأدوار أخرى أهناك من يشتري هذه؟ أنا في كل مكان أعيد تلقيم مسح المنطقة أمامنا أعيد تلقيم تم محو عدو آخر لاعب باق سقطت ال spike ربما بدا فينيكس المعادي عصيا على الموت يجب علي تذكيره بحقيقته الثانيه لابد أن أتحمل ظلال متحركة ظلال متحركة تبقى عدو واحد آخر لاعب باق What? You bet say shoes. ha, not. Yeah. هؤلاء الحمقى نقطة تفوقهم أهناك من يشتري هذه؟ شكراً دمروا أدوات سايفر انتهى الزاهد انتهى عليك أعيد التنظيم أعيد التنظيم لا مفر منها أعيد التنظيم لأجلك آه. سقطت السبايك في الوسط تم قتله آه. آخر آه. لاعب باق أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم سبايك في الوسط أنا الصياد آخر لاعب باق يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة هنا أحتاج مساعدة عند إشارتي عند إشارتي أعيد التلقيم عند إشارتي عدد من الأعداء في A أعيد التلقيم اذهب إلى لا توجد انظروا كيف سيهربون ازرعوا السبايك تبقى عدو واحد آه. لقد محاك التاريخ من ذاكرته نعرف الآن أكثر مما كنا نعرف سابقا أحتاج مساعدة عند إشارتي اقتلوا الجميع عند إشارتي المطاردة اوه ماي جاد مجرد بشري فحسب حتى مع الاعداد الكبيره تبقى الاحتمالات مفتوحه تذكر ذلك سوف أصبح كابوسهم تم نشر الساتر انتهى المزاح سأقضي عليك أعرف أين أنتم تحديداً تبقى عدو واحد ازرعوا لسبايك آخر لاعب باق ابقوا أشداء كوتر القوس القتال يتطلب هذا كشف المنطقة حجب الرؤية هنا انطلقي هيا إلى التراب آخر لاعب باق حان الوقت لادخار الدعم ظلال متحركة ظلال متحركة انظري كيف سيهربون حان وقت الموت تبقى عدو واحد ازرعوا ال spike ازرعوا ال spike سأعالجك أنشأت الحاجز spike. آخر جولة قبل التبديل لا داعي للبخل أنفق أموالك قبل أن تختفي أختار العتاد أهناك من يشتري هذه؟ شكرا سلاح هنا انتهى الفزاع سأقضي عليك أعرف أين أنتم تحديداً عدو واحد تبديل الجبهات من نحن لنرفض no. فلنشق صفوفهم هنا هنا وصلت لسبايك في اي أسلب البصر تبقى عدو واحد ال spike في اي لا أموت بهذه السهولة أعيد التضخيم كيف ستجري الأمور هذه المرة؟